Euh, ouais ma gueule, freestyle de la semaine. Moi je te baisse quoi. Euh, euh, euh. Faut que ça appelle. Purchase your tracks. On a dormi le Pakistan avec mes potes, je suis capuché. Pour ma sortie, il me faut du temps. Petit à petit, je vais y arriver. C'est dans la nuit que ça Y Y'a des calibres sous les capots. Bah ouais, j'ai la peau noire. Mais dans ma tête, j'ai les idées claires. Dès que je te baise à la violence, ta couleur préférée, c'est violet putain de mon quand je suis violent. Et tous mes potes, ils sont violés. Je suis jamais dehors, je suis dedans. C'est le dead de ta bouche qui me dérange. Bah ouais, c'est le but personne. Tu veux du sac, prends dans la boîte, ils font les méchants. Dans les pays clips, la vérité, c'est des peureux. Fuck le reste, fuck la S. Oh my god, faut du fruit Tu veux ma tête, je baisse ton cul. C'est comme ça le rap, on a débuté. Niquer des mains, c'était ça le truc. On roulait trop vite, on était pressés Et maintenant, on veut plein de chiffres. Ouais, ma gueule, c'est ça le truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dis Trafic de stupes, je suis appliqué my je suis trop sensible. De la bœuf, je suis amoureux. Arrête de jurer sur la vie ta La réalité, moi, j'ai trouvé que si c'est un sans problème des fric. Si on a vrai, j'ai du talent. J'attends le rappel qui s'affichera. En premier feat, moi, je les baisse. Moi, ma gueule.